En la actualidad, existen 1.300 millones de personas que viven en situación de pobreza. Es uno de los principales problemas que vive la población a nivel mundial. Niños y adultos están en una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. de Heroes Union, creadores de la aplicación 1 más 1, que consiste en impulsar la donación de productos tales como ropa, comida, calzado, herramientas de trabajo, etc. Mejorando la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Niños, adultos mayores, padres y madres de familia que se encuentran en diferentes asociaciones civiles dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Estas son algunas fotografías tomadas dentro de las asociaciones a las que vamos dirigidas. hogares contribuyentes con uno más uno. Nuestra aplicación busca conectarte a ti como donador con una asociación civil de tu elección para poder comunicarte de una manera más rápida y segura, brindándote la información necesaria para facilitar la donación de productos. Es muy fácil de usar, solo entras, te registras, eliges la institución con la que quieras contribuir y especificas tu donación, y así podrás ayudar con acciones pequeñas logrando grandes cambios. Es importante pensar también en los demás, darnos cuenta que a nuestro alrededor existen personas que necesitan nuestra ayuda y tal vez con cosas que nosotros creemos insignificantes podemos llegar a ayudar bastante. Lo más mínimo para nosotros puede llegar a ser la diferencia para ellos.